तो दोस्त आज के सीडियो में बात करेंगे जो कंपनीज हैं कोई सा भी ब्रांड हो स्मॉल या मल्टीनेशनल कंपनी हो वो लास्ट कितनी कंपनीज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है कि सपोज आपकी अगर चार कंपनी या पांच कंपनी तो लास्ट वो कितनी कंपनीज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है तो उसी पे आज बात करेंगे तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्त मैं बता दूँ जब आप किसी कंपनी में जाते हो तो इसके बाद होता क्या कि आपके अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वहाँ पे देते हो अपना ग्रेजुएशन हाई स्कूल इंटर वगैरह सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सबमिट करी अब अगर आप फ्रेशर हो तब तो कोई बात नहीं क्योंकि आप फ्रेशर हो आपकी कंपनी वहीं से ही आपका बी इनिशिएट करेगी अगर आपने उसके पहले दो तीन चार कंपनी अगर छोड़ रखी हैं तो उस केस में करता क्या है कि कंपनी पहले आपके प्रीवियस दो एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रीवियस दो कंपनीज का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है एक तो ये कंडीशन बनती है अब जब दो उन दो कंपनीज का जो आपकी प्रीवियस कंपनी है उन दो कंपनीज का बैकग्राउंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब होता है अगर वो ओके हो गया यानी कि सारा कुछ ठीक रहा तब तो कोई दिक्कत नहीं अगर उन दो कंपनीज में से किसी का रिप्लाई नहीं आया आई I मीन mean, किसी एक कंपनी का अगर रिप्लाई नहीं आया तो कंपनी आपसे बोलती है आपकी जो प्रीवियस कंपनी है उसका हमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है आप मुझे उसकी डिटेल दो बट जो फर्स्टली होता है वो मिनिमम टू कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो करता ही करता है आपके ऑफ़र लेटर के टाइम या हो सकता है कि ज्वाइनिंग के बाद होता है क्योंकि ऑफ़र लेटर तो आपको पहले आ जाता है मेल पे तो जब आप ज्वाइन करने जाते हो यानी कि जब आपकी ऑनबोर्डिंग होती है उस कंपनी में तब क्या होता है तब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इनिशिएट किया जाता है अब आपकी जॉब हो जाती है रिस्की वहाँ पे अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया हुआ है आई I मीन mean, अगर कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट अगर सबमिट किया हुआ है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर आप अपने एंड से ओके हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है बट आप कम से कम तीन कंपनीज़ के लिए रेडी तो रहो इसमें दो का तो 100 परसेंट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता ही होता है बट आप मिनिमम तीन कंपनीज़ का मान के चलो ए बी सी यानी कि आपने जो पहले चेंज करी वो ए दूसरी करी बी तीसरी करी सी तो आपकी लास्ट तीन कंपनीज़ का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप मान के चलो वो होगा ही होगा और अगर इससे ज़्यादा भी आपने चेंज करी हैं जैसे फोर्थ भी और फिफ्थ भी करी है तो फोर्थ तक जाएंगे जब सारा जब उनको कुछ ज़्यादा डाउट लगेगा तो फोर्थ तक जाएंगे अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ तक भी जाएंगे वो इनिशिएट करेंगे अब तीन के बाद चार पाँच कंपनीज़ का आपका डेटा नहीं मिल रहा है आप उनको मेल पे रिप्लाई नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी नहीं तो वो दो कंपनीज़ का ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन लेके अगर उनके पास मेल पे प्रॉपर अपडेट आ गया और कॉल किया गया वो सारी चीज़ें बता दी गई उन बैकग्राउंड वेरीफ़िकेशन का जो वेंडर होगा सारी चीज़ें अगर बता दी गई क्लियर होंगी तो दो कंपनीज़ का ही करके वो फिनिश कर देते हैं और आपका बैकग्राउंड वेरीफिकेशन पर आ जाता है टिक ऑल इज़ ओके तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है बट सीधी सी बात है लास्ट दो कंपनीज का आपका background verification hundred percent must होता ही है तो बस यार दोस्त आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरा नाम है शुभम मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में till then have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here Jai Hind जय भारत एंड बी सेफ